kum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhawaada shirkada asad groups ee ah deeq maxamed oo kusoo dhawaada cashirkeeni maanta wuxuu ku saabsan yahay sidee creative studio usoo degsan kartaa siday oo janal markaa samaysatid oo kale kor usoo saarmaya oo kale maanta tusaalaheeda ani ayaani tusin doona creative studio wax liibado kood waxaad tagaysa youtube-ka ah soo laabo markaoo kale hadda fiiri meeshaan cityn qoranpressy plus help fedback sing out marka kuma qorno wax crati studio ah oo kale ah adoo kale inta fiiri crati studio wax ku qoran male soo jeedin wax crati studio ladhaha iyo wax ku qoran male marka saad crati studio u heshid anaani tusinaa marka soo koodii google play storeka soo furo marka ku qor eh, youtube crity studio waa kana meesha koreyso waa ka fiiri dhowr badan soo baxday google adcent kuwa lacagta markaad website iyo facebook le hadda facebook lacag waan ka samey kar markii waxaan sugayaa oo kaliya inay ika iisoo diraan message marka aan ku dhufto youtube crity studio markaad ku dhufato meesha anaga uunau soo dhoolgareysan lakin inaga install ayaa dhihi marka anaga open ayaan leenahay markaas waa kana waa ujeedaan dashboard videos, playlists, comments, analytics, youtube setting, send and the vetback help marka intaanoo dhan ayaa ku qoran waa kan ujeeda ah. haddoo kale kan tag awddanse tag waa kane waxaan shaqeeya maalintii waxa waa kane waxa dhan halkan aad ku ogaa kartaa fiiriya marka wax ka daya soo ma jeedin wax walba intaa ka samaa sidii waxaad u isticmaali karta oo kale daato oo kale hadda kale dashbod ayaan baahana waa tagayaa waa kane sidii saddexda video aan dhigay oo kale waa kane wiilkan waxa iisoo qoray ehm, what minutes view waxa dhan subscribe hal subscribe aan haystaa konton iyo kow qofaa ii fiirsatay what minutes waxaa waaye waqtiga oo kale marka waa sidaas waay marka daawadayaal intani in kale aan wada kulmi doono cashirka dambe waxaan iu jiranaya kheer ayaan iu rajeynayaa cashirka dambe ayaan is arki doonaa waxaad igu dadaashaa subscribe like iyo iyo share haddii su-aal inaan isoo weydiinay commentii hoos iu qoraa waana mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wabilaahi towfiiq